Έλα, έλα. Τι είναι εδώ, Μωρή. Τι είναι εδώ, Μπέλα. Ε, Μπέλα. Μπέλα. Τι είναι εδώ. Η κάμερα. Η κάμερα. Η κάμερα είναι. Ε. Ε, Μπέλα. Έλα. Πού είναι το κόλλι. Τι είναι αυτό. Δεν σ' αρέσει η κάμερα. Τον αυτό σου, κοίτα. Κοίτα τον αυτό σου. Κοίτα. Κοίτα τον αυτό σου. Πού είναι το κορίτσι μου. Έλα εδώ. Έλα Πού είναι το κορίτσι μου. Πού είναι. Έλα εδώ. Τι σ' αρέσει κανένα. κάμερα. σ' αρέσει. Μπέλα. Περίμενε, περίμενε. Έλα. Έλα. Λύκος πιμενικός. Τι, τι, τι. Τι. Τι είναι η κοπέλα μου, τι είναι. Τι είναι η κοπέλα μου. Και είναι φάτσα. Μπράβο. Αν, Πόσο μ' άρεσε αυτό, που με ποιμενικός. Πάει.